17, I'm evergreen, coherent, no Dr. Freeze Those bolte Socrates, it said I'm no stopping me Please listen when the pain speaks मुझे दर्द बोले शब्दों में go paint me सत्रह साल का खतरा दर्ज बाका जबान पे हर जबान में जो भी बोलो लगता है ज्ञान से पेंडिकॉस एक्स खत्म करना चाहती स्पेस पर मैं रॉकेट नमस्कार मारता क्रांतिकारी कलम कहते खुशहाल कुन वॉर से कमजोर क्रश की करारी क्रोध में करे कस तो क्रश करती करारी कश्ती किनारे की कर रही कुर्बानी तभी तो है फ्लो बहुत स्ट्रांग है लाइक मैं ओजोन सब में हूं मैं यम करे शो पे शो पे शो पे शो नाक में दम करके बोलते बस छूट क्यों लोग ये पिनोकियो से टच वुड अब शक ओके पेटों में और हसमुख बिट मरोगे तो रुकोगे वजूद गिरंद हुए और टूटो मैं सचमुच देता ब्यूटी ਨਾਲ 20 ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਉਡੀਕ ਦੀ ਹੈ ਮੇਡ ਇਨ ਸ਼ਿਟ ਕਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਰੀਕ ਜੀ ਲੱਕ ਤੋਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਏਜੰਟ ਸਿਕ ਸ਼ਿਟ ਡਿਊਟੀ ਉਹਦੀ ਨੀਸ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਫੂਕ ਦੀ ਸੈਡ ਮੈਂ ਡਾਇਮੰਡ ਪਰ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਵਾ ਲੈਟਸ ਗ੍ਰੈਫਾਈਟ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਜਿੱਚੋ ਮੈਂ ਪੈਨ ਫਾਈਟ ਸਨ ਪਾਈ ਹਟਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਜਨਸ करोना में वेट अप और गॉड से फेड अप फ्रॉड रैपर्स छुपाते चेहरा ई फॉर एडम मैं तो प्यारा दूं ही बैठो वन में ना sonic Ideally an SYD करूँ rap iconic Rappers के rhymes nuts reading down ballet ABC shit ballad cotton bitch it's glossin दोस्त चार ऐसा रे पाते काले mask when they're robbing Four star है fire मारे bartend pass alcohol shirt सवाल बहस पर जो बोले ना कुछ हो लकी है गोलमाल है कोई जीते बीफ हो गया बिग गोपाल है पर कुछ जो विश्व लड़ना कालिया से नैनो करे परचेस बीट्स नहीं पेन रिलीफ ड्रम किट पर का सेट पीसी थी पहले अपग्रेड्स की तरह एमएसी टेक द कॉल मैं की करा स्कैमर सी एज बहुत 17 hate these noobs calling basic hot man नहीं कभी कोनो जॉब को from 9 to 5 like a girl taking makeup off बबले रैप रोटी नहीं देगा झूठा बस एक फेस देगा सुसाइड का केस देगा he was right scene dead या तो जाली है कानल का ड्रेस सबके पास अंदर खाली है काली आंखें एग्जाम वीक में सोई नहीं एक दिन वर्कआउट करूं पैक में मैं लॉयड भी जाते सबकी बट में कोई नहीं जमीन में हम बीच बागबान कभी रोए नहीं सोलह साल पे सब मैंने गाना शेयर किया टाइम के साथ मैं खेलू चेस वर्किंग ऑल नाइट इस जीवन में गोरों भी जिस one be one of the best मैं पंद्रह पे बिगड़ा था प्यार में अब जब सुधर गया दूसरों से talk up less trust issue साफ को मैं स्पीकर पे गुमान टीवी पे शेल भी है या The fuck you thought bro Bitch it's a nano I ordered the pinky blinders मेरा नाम राधिक्यो Looking down on earth 17 free bus. Which...